щелочтардын кислоталык оксиддер менен болгон реакциясы кальцийдин гидроксидине көмүр кычкыл газын өткөрүшөт эритменин бозорушу чөкмөнүн чөгүшү эрибеген туз кальцийдин карбонатынын пайда болушу